la tuya. A sumar, bien. Viste que la preocupación te duró poco. Mirá, qué buena corvina rubia. Pero esta es más rubia que las demás, mirá. Es muy rubia, muy dorada. Eh. Bien, Guille, eh.